nadando en la paz, la paz que estaba detrás de la guerra en la que aferrarás, la paz que estaba detrás. Dame mil años, no estoy satisfecho, estoy en carrera para llegar a este cielo El cielo, no me pongas techo Lo que me hace tiempo En el viento, en el viento encuentro sustento Para poder dormir y poder descansar y es mi momento entre el frío polar soy el lobo lunar soy el lobo lunar soy el lobo lunar soy el lobo lunar quiero despegar quiero despertar Que no poder tenerte mi poder Pero te vas Te vas, te vas Buscando a alguien que se va çök.